那都是没有怎么动挖去。 Yee-hee, Ah! Mas apesar disso. Eu detinho. la lah, para What? Ver, bloqueé la cabeza.